Bueno, de totes les encerrones havides i por haver, crec que una de les més heavies és eh, escoltar 30 persones parlant durant dues hores i resumir-ho en 10 minuts. Plantejar-se, preguntar-se coses, formes de fer i escoltar la música. De com replantegem la nostra relació amb la música. Com, com podem exprem aquest temps, com podem fer, com podem fer que la, que la relació, segurament, entre els músics i les persones vagi més enllà d'aquesta hora, hora i mitja de concert la feblesa o la fortalesa d'aquestes connexions, coses difícils de quantificar. Com organitzem la música? com organitzem i la fem, etc etc. I això ens ha fet visibilitzar les, els problemes i les dinàmiques del sistema capitalista que fins i tot no, en, en els músics independents doncs, a vegades ens costa sortir. Hi ha altres formes de fer, més als marges. Molt interessant, hem parlat de la idea d'èxit, no? com organitzar-nos tenint en compte l'èxit. Què és l'èxit? Com ens organitzem vinculat a què vol dir ser professional? I crec que aquí ara entro en el moment més important, la precarització dels músics no? i per què hi ha pocs sindicats, i és que n'hi ha gaires, no? I per què no ens organitzem prou, deien. Jo no sóc independent, moltes vegades És justa la economía de la música? la, situación de injusticia también estaba muy relacionada con, una distribución no equitativa de cómo se reparte lo que hay, inequidad o poca igualdad en, el acceso, ¿no? como en realidad quienes pueden dedicarse a la música. Tener la libertad material para poder decir no. Entonces, muchas veces cuando hacemos estos análisis en torno a, lo justo, está muy presente la, culpa o el sistema capitalista en el que vivimos, aunque no hay solo una manera de estar en ese sistema, hay muchas maneras de estar en él. Y no es un único sistema, sino justamente es un sistema articulado por una anatomía del detalle, y por eso es tan importante trabajar en esos detalles. Y es que la música es un mundo amplio, no es la música precisamente, son los mundos de las distintas músicas.